Στο δούλευε. Μόνη λύση. Για δάφτους. δεν είναι. Έτσι πιστεύω. Εντάξει. Δεν τους ξαναψηφίσει η Μπασό. Δεν την φέγγει Αυτά. Σας